الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر السري في سائر الأسماء والصفات وصلى على سيدنا محمد الهادي لما ولد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذنوب وتثبت به القلوب وتنظر به العصوب وتغيير بزوجه يسوع وعلى آله وصحبه من إليه منسوب رب زدني علما ورزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسدد لساني واهد قلبي به محمد صلى الله عليه وسلم ومرنا الحق ورزقنا اتباعه ومرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعلنا من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا اما بعد para pemirsa, para mitra pengajian banyak bid'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kampung Kimin kami lebih barokah. Serta lebih manfaatnya. kegiatan dan kita pengajian Haji Kiraun. Kira kita bersama ngaturkan ganjaran tadi. Ya. Kita aturkan ketibaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang setuju keluarga-keluarga, sedang sahabat-sahabat beliau, raji-raji Epon, matra-matra, keluarga Epon, keluarga Elim Epon, para tabi dan ilmiah para Nabi, para Ulusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para syufiyah, para para ilmu-ilmu syariah, guru-guru dan mustiban, guru-guru dan tasyakit. Bunga sepah, bunga sepah laki yang mahu bini. Labala, labala, tatang hukum sejamak. Takkan cacakan cakap kenalan-kenalan mereka-mereka yang bersama-sama. Bukan boleh setuju orang yang sudah beri proses setiap betul boleh setuju. Minta tolong Allah Insya Allah Tuhan dapatkan guna setuju Penjalan kepada perusahaan Kau aku dan guna setuju eh, Saya tawasul kalau bantuan guna setuju Orang yang lebih bagus akan bersetujuan setuju umat Islam laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian kayu di depan siapa datang ke sini. kita khususkan ke kampus rahmi kerana tu dari baru Banyuwangi siapa nak tinggal tu nya ada repuh tangkal telopolo Syaban 1444 Hijriah Tukan Fadil bin Akmu Cara letup Kali baru banyak lagi artikel punya Ada kemis Bulan Syakut على هذه النيات وعلى قوم نيات صالحات وعلى نية القبول وتمام كل سبل ونيل كل مأمول بحق سيدنا الرسول حبيبنا بالمدول صلى الله عليه وسلم أم الفاتحة الفاتحة Para pemirsa setelah pengajian baju yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita banyak bersyukur dan junjungan kepada Allah Subhanahu wa taala Setiap umat ikon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak eparengan keistimewaan keistimewaan, banyak keuntungan-keuntungan yang spesial hanya untuk umat Muhammad dan tidak untuk umat-umat yang lain. Termasuk jika ditunggu dan Ramadan. Berboleh al Al-Quran ini khusus umat Muhammad. Jadi kalau ben bulan Ramadan, kalau ben Al-Quran, orang yang paling paling selamat dari dua kapat tangan. Kapat tangan kau Quran, kapat tangan tidak kiamat. kuburan nikah tak serapi na petang. Manabi bagi orang yang di dalam bulan Ramadan dia banyak amalan-amalan ibadah dan kajuran depan Allah kuburan nikah tak petang. Kuburan nikah daerah. Tapi bagi orang kita amal je eki bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak awas. beni namu. Neng neng eko puran saos sepetang. Kuk laku ni akhirat tu kan. Petang. Allah Subhanahu Wa Taala mata budak Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Inni a'ataitu ummat Muhammadin nurain kay la min zulmatan. Sengko abri de ke umat Muhammad ya Musa, dua cahaya, dua nur. Se nirain. Sopa aja tak sampai terdapat kebahayaan kepentingan. Petengah. Kepuran ben petengah di kiamat. Ben kau beri dua cahaya. Cahaya Al-Quran, cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Kalau ben dua cahaya itu maka orang bakal selamat dari dua kepentingan, petengah kuburan dan juga petengah alam akhirat. Petengah di dina kiamat. Kemalal mantel kita apa ni kebisa ya, paling enak pertolongan sarang metodu sarang juga Al-Mater Eparina eh, dirakin, eh, yang bisa memaksimalkan bulan Ramadan kelaban kapokusan kapokusan sebab aja dekit kau oh, purna daerah sini kiamat juga daerah. Ya Allah Ta'ala tak bakal mengumpul dua atau ke kepentingan. Dua ke kepentingan. petengah kumpulan dan pertengah sini kiamat. Kita bisa ngesen bulan Ramadan kelapan majlis-majlis ilmu. Orang entah tak ke majlis-majlis ilmu. Dengan dalam bulan Ramadan, panikap sapan, sapan dan tekan. Panikap oleh kencerat kepun ibadah setahun. Semata kita abadikan di saat Ramya ki bulan Ramadan kerabat majlis majlis ilmu majlis majlis zikir majlis majlis ilmu dan majlis majlis zikir Kenapa yang kita dalam bulan Ramadan panika lakar aku baik. Olom khusus sebulan Ramadan sesene panika ilmu. Eh. Awe tak mampu, tak kuat, tengkah lesok menabi di luar kumpulan. Apompol ah, juga kita dalam solat berjamaah. Di dalam bulan Ramadan itu usahakan kita apa nih solatnya solat berjamaah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keutamaan bagi orang yang salat berjemaah. Yang di dalam bulan Ramadan melebihi keutamaan. Ya, bareng lagi di luar bulan Ramadan. Setiap rakaat dari salat berjemaah itu bekal tertikotah sepenuh kelaban kenikmatan kenikmatan pun Allah Subhanahu wa taala. Sapan-sapan rokaat. Dan kelaban berjamaah salat berjamaah mereka ketolekor terecet dari sholat ke TBN. Jadi tak ada keterangan hadis bahawa kanjeng Nabi kita ke ketibian. Pernah ke ketibian sebuah hadis. Senang lagi tidak pernah ke ketibian. Walaupun tak wajib bagi. Cuma kanjeng Nabi kita tak pernah ada keterangan bahawa kanjeng Nabi ini kan pernah asolat ke Tibi. Jadi akal atau nasihat pasangan asolat Jumat terus. Tak pernah asolat ke Tibi. Karena tadi hadis menerangkan kanjeng Nabi pernah asolat ke Tibi. Sehingga sebagian ulama, awajibah tidak ke solat berjemaah. Cik sangat orang kuning. Dan kata utama ni pun solat berjemaah. Cik sampai mulai di awal sampai ke akhir solat berjemaah. Kan ada atau kalau orang mencaki amin saus ngaminin fatihana imam. Kento saus ampun lecok. Rajah. Kalau cukup menarik, orang ni ke tak batal ni ke lagi solat berjemaah. Dengan pola oning setong saus keutamaan dia pun. Orang ngaminin bacaan dia pun imam. Berapa cuan fatihah dia pun. Imam. Solat berjemaah panikah dan padana. Cik saking aing gak disak aing benyak. Etem pun aing sekoni kan lah ya. Mun aing benik aing sekoni. Etem pok najis. Maka kita ti najis. Tapi mana nabi aing banyak? Etem pok najis. Tak ti najis. Tak ti najis. Sama banyak. Maka begitu pun salat berjemaah Munkun ketibi salat berjemaah ya, itu Cek keempat lah. Takuda. Cek ya, keempat lah. Elang kehusuan. Cek ya, keempat lah. Tak keterima. Tapi Nabi yang pun banyak. Melarat saya tak kata dia. melarat. Pada ben aing. Aing banyak. Melarat saya najis. Jadi Nabi aing banyak sih bisa tak najis. Bagi kalau karaoke bau nak bau najis. Aroba najis. Pas ning koning. Ingat. Koning kemih. bauna bau najis, wapan wapan najis, rasana rasa najis. Dalam main sekonik terus di ayin banyak. Walau kumpul kapi. Walau kumpul. Sekian juga ketika nampak mana bi orang yang pandai kasolatan ketibi terus di solat berjemaah. Ya walau kumpul. lain curah je pejang ke tibi lain cubara apa jang ke tibi lain cutemar apa jang ke tibi lain culauk apa jang ke tibi mana pokok korkan setiap berjemaah setiap salat berjemaah Manabi aing panika sesekoni panika terus akompol akompol akompol maka tade najis sebisa mempengaruhi kangkui najis tak nerima dek ke hukum najis manabi aing panika banyak tade rasa najis tade rupa najis tetapi ada na aja sini kawan. Pokompol, pokompol, pokompol. Tetapi tu kala. Ada. Hukum najis ni elang? Hukum najis, elang. Oh, koma hilang walaupun sebenarnya kami nak asa umpama na, najis dari kami. Ini kata tak hilangnya tak ada beda tak asa. 八分，叫嘛阿哥嘛，elang。Begitupun eh? orang yang panikah Nabi as-salat berjemaah. As-salat berjemaah kan itu. kata kita menerima hukum ketolaknya. Tak menerima hukum tak khusyuk. Padahal tak husuk ke kapi. Tapi jaring apa kompol. Kalau bahan sebab apa kompol kata. Pas mata ada. Hukum tak husuk. Hukum tak husuk. Jaring ampun lepa kompol. Cek saking aing. Aing sejis najis, sejis najis. Apa kompol sampai dapat dukollah. orang yang solat pada tak bosan ke kap. Tapi je pada paksa langkar dapat paksa masjid. Ni ke elang hukum tak khusus. saya ke mana ke Arjuna pernikahan sangat betul. dari kelampuan Allah Ta'ala orang yang semasjid, orang yang selangkar Etre eh, mengapi solat berjemaah. Eh. Kalau bukan sebab pada setong saya terima. Setong yang terima. Terima kapi pasti. Dari mulia Allah dari dalam pada Allah Taala mereka bata sepak tak nak terim, sepak memang pasti lain tak terim. Tak bisa, tak kita kira itu Allah Ta'ala. Sepak kelampu ini pun Allah Ta'ala tak sampai kita kira itu. Lampu Allah Ta'ala pun. Dari lampu ini Allah. Inna Allah akram min ayyakbala ba'duhum dunal ba'd. Allah Ta'ala panikkan lebih. Mulja lebih lampak. Tak kira sampai menerima sebagian, selain pas tak terima. Apun yang terima sebagian. Perempuan ini. Ini ke satu dengan yang lain saling menguat saling saling menguatkan. Misalnya, iya karena Abu dua iya karena nasta'in. Namun dek kajuran abdi setuju, abdi tolong setuju. Tau tak setuju ni ke umpama masjid, mungkin setuju sama Hui ngoleh pertolongan Allah. Umpaman orang Pak Polo ada eh, dalam langgar, ada eh, dalam masjid misalnya. Pak Polo orang. Kangkui abe oleh pertolongan Malik Abah, oleh pertolongan Allah. Ani kebenikun oleh doa nasa Abah, ane tak tapi juga orang yang selain ring 40 ke sak kapi. Ring 40 apa ni kau pada minta aki kan aku ya apa? Nanti saya sop terakhir apa lain tu aki sop sejuadaan sejuadaan pula sampai ke imam. Seimam ni kampun lai doa ki as doa dibik minta tolong tibi, pam minta tolong ke aku orang selain. Tetapi ke aku perlu nak apa, eh minta aku orang pak polo orang si minta. Dia kajunan ni pun Allah. Jadi saling menguatkan satu dengan yang lain. Setuju orang yang hadir solat berjemaah. Pasanan boleh iya kena butuh iya kena setain misalnya. Arti nunjuk pertolongan ke ajaran. Arti sebeja. Era boleh. Malaikat juga ni. Malaikat. Tetapi orang yang mahu setibik, ia kena butuh ia kena setain, tercukain keangkui setuju si hadir salat berjemaah tercukain keangkui malaikat hafadah malaikat-malaikat saya rabu yuk buka isa Ketika puhutan ke isa ampun lepa polong ke kapi. Pahim minta ke kapi. Kento nyon pak manu aki kento kisah yang boleh kepolong tapi kebutuhan kebutuhan ni jek mula. Pas orang se hadir kapi kini kenyon malar menter hajat siampun la tompok kan tegus teh berajunan eta ka akhirnya sedek kentong pun la pernyuudan ga ajunan tegus teh nyuna terima kasih sedek Kenta serta je abdi ni kenta sepuh ringan. Ha, ibadah dak kajunan kusteh, seteh nyuk nak. Terim aki seteh je. Abdi ha, Ibadah kajunan nyuk nak terim aki ibadah abdi Kalau bangsa berbro kane ibadah ibadah ni selain ni. Jadi masing-masing dari orang siapa jang. Ha, Anika seakan-akan matur ketika itu seteh je. Abdi semakin asolat kentu ku seteh nyontre makin tu kuste kalau ban berokan itu je si hadir gitu. Jadi setiap orang oleh doa na ban barokan orang-orang sehadir hadir saja. Kebutuhan abdi na ban kebutuhan orang-orang selain gitu kuste. Nyo na mata ke akhir keputuan abdina hajat abdina kalau ber oleh berokan lah setuju si hadir kita berokan lah doan orang si hadir kita ini kalau ber salat kalau ber cara berjamaah katia orang si ah, doa si kita kan cukup Adua ah, ketibian, bena doa areng hering Selain ngucap amin ke kapi. Si imam nyukun ke Allah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله موكا موكا عجونا ngapur abdina satu je selain ngucap amin kompak ngucap amin gagap di berarti setong permintaan iaminin orang sebenarnya tapi setong permintaan angkui orang sebanyak gini. Pasti tak terima agak tiba apa serang ajunan ipun Allah. Allah Ta'ala maha pu. Lepas sampai orang bapak puluh mata yang terima ada. Remaja orang Allah Ta'ala ni kemasti terima. Dekat doa ipun orang bapak puluh. Mereka bapak puluh saya doa permintaannya sama. Terima tapi. Yang ada sebuah raki serta je kusteh. Amin. Sampai tenen kusteh, sampai tenen kusteh. Dan selain. Setong yang terima. Terima kapi. Ini keutamaan ekor orang penikah berjemaah di dalam solat. Tertukarlah berjamaah di dalam doa. Ada doa-doa ni sakit berjamaah. kena buka ambil saya bit set dengan kono mereka aku maka mas bereng sewali mana ya ke saya juga nur adu nur agompor tetapi solat pernikah disyariatkan yang kui berjemaah ikarana nikah diantaranya hikmah pun, kumpang kat dek kajuran pun Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang sejat lakarna. Oning dek ke keutamaan epon. Atau be orang pandai kasi yakin kelaban kelebihan epon salat berjemaah. Akati orang-orang kimin mun pasanan lopo di salat berjemaah pandai apa ngerasa ini merupakan musibah si rajin. Jadi telat berjemaah ni musibah rati. Telat berjemaah ni ke musibah rati. Bagi orang yang faham. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attaz. Nika kesehatan potran. Kesehatan potran banyak orang bani si ala labat. Dika Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Sayyidul Ratib. Banyak saya takziah, banyak saya dah labat. Kang kui langi langaki deka kesusana eh? Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Orang oh, ada banyak orang yang takziah. Tak cengak. Habib Umar bin Abdul Rahman tak cengak. Arekan kun musibah dunia. Mak tega banyak ingat dia mak mun engkau di musibah agama. Tak ada orang alabat. Berarti mengku sampean kepi musibah agama ni musibah ni ni ni yang ke enteng ni musibah agama ni sebab gula unik tak solat berjemaah tak ada orang adalah lapat kata gula berarti musibah agama ni yang ke sepele yang ke kenik men sampean kepi kalau orang tak salat berjemaah tak yang antara lapan ke gula. Padahal gula pun ke susah na susah. Mungkin pun boleh nak kehilangan anak. Kepatian anak. macam banyak. Seolah lapan. Berarti sampai kapi ni kengangkep musibah nak agama pandai ke lebih enteng. Itu pengban musibah nak tunyak. Ini kan musibah tu ni. Sampian banyak dengan ada lapet ke gula. Di saat ten gula panik antik musibah ke, mesti lebih raja boleh. Tak ada orang ngop nyongok. Tak ada orang atak sisa. Tak ada orang ni kabat lelapet ke gula. Mungkutan gula lebih berat, lebih susah tak minta solat berjamaah. Ah, eh, tempang pun kun sekater mati nak anak. Ah, mohon kun mati nak anak, gula tak patut. Susah. Tak usah sampai banyak banyak alabat. Tapi muntan gula tak patut di kesusahan agama. Di musibah agama. Ni kesipan elabat sebab kul ni berarti andik musibah sangat raj. ke musibah raj. Benda yang cemin juga lah kalau sekat din, teman benda orang yang tak surat berjemaah ni kaya lah betin. Ia lah betin. Ia ntarin. Ia lah ia Ia lah betin. pada se mulan pada ulama mulan periksaan yang bandeng orang selain kenapa saya kemular ajunan dia? kenapa ajunan kak dinto kesehatan Polamik kesehatan aba na ajunan kento. Kesehatan bapaan ayana. Bapaan. Ula nangis wanika. Beni kun polana. Kepatian bapak. Ula nangis panik musibah. Selebih raja. Eden pengben kepatian bapa, Lebih raja tempeng ben musibah kepatian bapa. Oh, Hola ayunan. Kesihatan umen yang kigai. Benni. Engkau tak kepatian ummi. Tapi sengkau riah. Andik musibah selebih raja boleh. Etem pengben setan ummi. Musibah setepak nangko. Dek kegula makin penikah. Jauh lebih raja itu pengen kepatian bapa kepatian ibu. Pernah apa kat itu kiai? Eh? Seperti musibah keajunan kita, pernah apa kiai? Kala fatat sini salatul jamaah. Wala panika sampai terlambat tak apa yang solat berjamaah. Tetini ke musibah selebih raja tempang orang kepahatian anak, kepahatian bini, kepahatian bapa ibu sekalipun. Cik lebih rajin musibah benda orang yang pandai ketaknya buat solat berjamaah. Batak seni solatul jamaah. InsyaAllah. Nona solat panikah kalau bangsa berjemaah. Nikah berde se ah tena khusyuk hadir ah tena pak ruku. Rengkas orang ni selagan. Rengkas orang nikah hadir ah tena tempat ruku. Maka orang sa masjid, orang selangker. Raya maka pi pas benar Allah Ta'ala rukun yang terima kapi. Tepat mancing si hadir orang lain. Orang ke seorang. Maka kapi penikah, yang eh, terima kapi. Mancing ke kalisah, eh, yang terima kapi ben Allah Ta'ala. Tak nak le sepale pun ten. Kita nak boleh berdasar khusyuk tempat sujud tak. Selain tak khusyuk tempat sujud khusyuk maka kapi selangkar ke desa etere maka kapi kalau sebab khusyun orang seorang Ketik sampai tidak sekian tercukkan. ruku sekian tercukkan. Inna Allah yanduru awalan ilal imam. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala kain tongo latin anilai dekat ane imam. Si imam kada diperhatikan sedang ajunan ikhwan Allah. Mana bi ternyata kelakuan imam, kehusyuan imam. Kita ternyata ampunlah patut keangkui oleh rahmat Allah. Maka ben Allah Ta'ala imam panikai peringin rahmat berikut juga makmum-makmum oleh rahmat ke kapi mas. Oleh rahmat kapi. Semasjid oleh rahmat ke kapi. Nama wala na. Imam mah panikai husuk sehingga patut keangku ingat oleh rahmat epon Allah. Maka selai rahmat benih namung imam saus setuju jemaah anak. Ini oleh rahmat setuju. Kemudian umpamana seimam panik ternyata kurang patut kang mendapatkan rahmat epon Allah maka Allah Taala ngolatin boleh dak ke orang sebenarnya si kanan imam sebenarnya si sebelah kanan imam sebenarnya kanan imam mungkin tu ternyata patut kangkui oleh rahmat epon Allah maka kepi sa masjid kisa oleh rahmat epon Allah taala sedoj setuju tanpa terkecuali karena pola salat berjemaah umpam seneng ikangan imam kentut tada seberhak berhak kangkui oleh rahmat epon Allah taala maka Allah taala ni kengolat tindak ke kiri dak kesopan sebenarnya kiri ni imam Mun ternyata panika berdesipatot. Kangkuing oleh pun Allah Ta'ala maka bisa masjid. Selangkir kisah oleh kepi pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpama. Edelum semasjid panika. Pas tak ada si khusyuk ke semua masjid tak ada si khusyuk. Mulai di awal sampai ke akhir tak ada sekali misalnya. Maka anilai ah, dari tak ada khusyuk kat situ. Ampunlah tak patut eparingin rahmat kepon Allah. Tak patut ngoleh rahmat kepon Allah. Belas kasih sayang Allah. Tapi Allah Ta'ala apa ni? Anilai ah, dekat aku mumpulah. Tapi cik orang kompol ha ah. karena akompol makarepakun pa tot kangku ilai rahmat Allah akan ikut sebagai seseorang yang patut yang wajar untuk mendapatkan pun Allah. Ken akompol sahos tetapi sabab rahmat epon Allah, pangeran epon Allah. Tetapi pakun oleh rahmat Allah Taala. Mungkin benda secet lakaran khusyuk, fokus solat tangki sebab kalau benda berorgan kenikah. Mungkin ada sekali si khusyuk, ada sekali si fokus. Maka Allah Taala tetap memberi rahmat epon kalau benda sebab apa boleh kaya. Cari ngakom, lagi ngakom boleh kenikah. ampunlah sabab oleh rahmat epon Allah. Bekal oleh belas kasih sayang epon Allah. Ini kepentingnya orang yang panikah. Jangan aja, jangan aja kan aku ya sholat berjamaah. Abdullah bin Abbas kat di kita terakhir ni kitab An-Nasuihud Diniyah halaman sengang puluh sangat. Dalam kitab An-Nasuihud Diniyah halaman sengang puluh sangat. Kita berdekat karangan Abdullah ibn Abbas. Ini kesepuh pun kanjing Nabi. Bila kan toreng alen. Di saat kadisa termasuk tokoh si paling nikeperiksani. Katibana apa mengku pampangki pun ajunan Abdullah bin Abbas, kento beda orang asolat malam mun siang panika apuasa, tuti malam apa jong terus, siang apuasa terus, cuma tak ngadirin Jumat benjama. Katibana apa engki? Oh orang neraka je, orang neraka pun malam, apa yang dalam semalam. Apa sesebenar. Tapi ternyata tak ngadirin Jumat, tak ngadirin jamaah neraka. Reng neraka. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Mun orang panik kan ning kelaki salat berjemaah ni kata masuk zalim dekat Kaabah tibi. Masuk zalim termasuk kan ya aja dekat Kaabah TV. Ningkel salat berjemaah, ningkel keutamaan-keutamaan. Ni kan dolimnya mana? Dolim ke saya tak? Dolim ke abad ti? Saya ke abad gen tu tak oleh kenja Berarti zalim dak kat tibi, zalim dak kat tibi kan tu. Lebih cuba etempang ban zalim dak kering lain. Zulmun nafsi min akbahil zulmi. Zalim lah. Setong orang. Setong ba'abat. Dak kat tibi. Zalim dak kat tibi. Dan ni aja dak kat tibi. Ni kata masuk. Paling cuba kezaliman. Nabi Sa'id Ibnul Musayyib misalnya pun. Ini tak pernah terlambat azan. Artinya pun azan ampun lebih dari di masjid Rasulullah, masjid Nabawi pun. Said Ibn Musayyid, Ibn Masa 40 tahun, 40 tahun tak pernah keteteran salat berjemaah. Azan apa cek tak ada pada dinding masjid pun. Azan pun pada dinding masjid. Azan apa pada dinding masalah. musala Tak pernah terlambat dari azan. Tak berada setong arif misalnya. Sampai lestari azan misalnya. Sedap agama masjid sampai lestari azan. Azan di masjid pun tuan tak pernah sekata. Adhan, ah, ampunlah kalau berani masjid balik. Ini ke 40 tahun Nabi lah tu. Tak pernah terlambat, tak pernah tertinggal. Ah, nikah dari adhan dan masjid Rasulullah SAW. setiap azan Ibn al-Musayyib panika Sa'id bin Musayyib ni kampun lebedan dan in masjid muka-muka sawas kita panika paring lah. tuntunan sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala la taufik bin hidayah epon Allah Subhanahu wa taala tak ke pakai dari solat berjemaah amin ya rabbal bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم من خلق الله ما ضاقت الا فرج الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة عمد قلت هيلة ورسول الله وسيلته عند لها إلهنا ولكل كرب عظيم فرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نتضرع إليك ونتجه بمحمد محمد رسولك عبادك الواسطة العظمى لديك أن تلطف بنا وبأولادنا وأحبابنا ومحبينا ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا لطفا شاملا كاملا جليا خفيا تقر به الأعين ويقضى به الدين دين الدنيا ودين الآخرة به الصدور وتيسر به الأمور ويجمع الشمل ويسر به الاتصال والوصل وتكمل به الخيرات والسرور وتنتظم وتجتمع به متفرقات الأمور وتدفع به جميع الشرور وتدر به البركات والخيور ونكون به من المقربين ونرزق به كمال اليقين وغدي يا أرحم الراحمين أسأل الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته